Salut à tous, ici Carbone. bienvenue à ce premier épisode de Telltale The Walking Dead. Alors, euh, donc, comment je vais le jouer Donc déjà, je ne compte pas le jouer en mode full commentaire, euh, ni faire un let's play narratif. En gros, la manière dont je vais jouer, je vais jouer un peu comme si j'étais là pour l'intérieur du personnage, en fait. Euh, donc en gros, voilà, je, je, réagirai en fait à ce qui, ce qui vient, euh, à ce qui arrive au personnage, mais je je ne la jouerai pas en fait comme si je, me posais les questions qui va se poser, plutôt comme comment je reçois l'information, et vu qu'après les actions du personnage dépendront de mes choix, ben l'un découlera de l'autre. Donc en gros, voilà, après, euh, voilà, je je vais pas non plus jouer en mode full narratif du genre euh, « Oh mon dieu, ce cadavre bouge, qu'est-ce qui se passe ?» Non, je sais ce qu'est un zombie, je sais, euh, je connais l'univers de Walking Dead, j'ai la série, etc. Donc, voilà. Donc, on a rembobiné l'épisode dans le sens où, en fait, j'ai joué déjà le... J'ai fait un tout petit peu pour tester la capture. Donc voilà, je fais 2 trois dialogues. Mais grosso modo, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Donc, on va et on reprend le début du jeu. C'est parti pour le premier épisode. Cette série de jeux s'adapte au choix que vous faites, euh, l'histoire s'ajuste plus ou moins à votre façon de jouer, c'est un tel tel. personnage est un futur de Well, I reckon you didn't do it then. <laughs> Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Ah, les flics et leur code euh, <laughs> pour les accessoires. Ouais, ah, c'est parti. Incompréhensible mais pratique. I followed your case a little bit, you being a making boy and all. Hmm. Don't You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in, with all due respect. A real shame, that is. Hmm. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? Mm. You want to know how I see it? Yes, it's I got much choice? Sure don't. wrong people or nothing. Regardless, could be you just married the wrong woman. Ouais, ouais c'est elle qui a pas épousé bon, ça marche à deux ce truc-là. Non. driving this man once. He, he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. J'espère Then before long, he starts kicking the back of the seat like, like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. He believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Mm, I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. This other absolument rien n'a eu à carrer de ce que j'avais à dire. Je sais pas ah, bon. C'est pas bon du tout. Ah oui, c'est vrai, je suis protégé par les, grilles, c'est vrai, c'est... Dans euh, les voitures de police, quand tu travailles à la criminelle, forcément, tu sépares... Euh, tu mets un truc de sécurité entre le criminel et le conducteur. Ah, génial. Putain, tout ce qui me... Ouais, ça va, j'ai bien été protégé. Oh, et en plus, j'avais pas mis ma ceinture, quel con. Hey! Hey, officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Hello? Officer? Oh, uh, that doesn't look good. He wasn't injected from the car. Ouais, remarque, vu comment son corps est tordu, vaut mieux pas qu'il se mette à bouger. Juste pour checker. Est-ce que j'ai pas Non, ça, ça aurait pu être l'instant James mais vu que c'est moi qui ai choisi de dépenser une vitre et de me retourner... Euh. Allez. Te coupe avec le verre. Attention, on va viser. Gaffe jambe. Ça fait s'occuper de ça très vite, hein, putain. Et que ça, cette situation, une jambe niquée comme ça, euh, c'est pas bon du tout. soit armé, ça peut pas faire de mal. Looks Elle, repose pas. Ah oui, d'accord, oui, bah oui, il peut pas se, libérer des menottes en ayant le fusil dans, entre les mains. Une cartouche de fusil, je peux ramasser quand même. T'as des poches. Allez. Je hmm. Bon. J'ai une, une, munition, mais bon. De toute façon, même si je faut changer le fusil, je pourrais pas le trimballer avec les manettes Donc ça sert à rien. Et il a probablement les clés. Bon, il doit les avoir en euh, Oh Ça, c'est une chance. Allez. Ok. je te dis vite putain, évidemment. Bon, même sans histoire de... Même s'il bougeait pas, euh, toucher un cadavre, c'est pas forcément... Voilà. Bon, ça va. L'instinct te dit, reste pas à côté de la tête d'un mort, c'est pas bon. Allez, voilà. Et... Il pas bouger les doigts, là. Bon, dans un cas comme dans l'autre, mon temps Montant Oh, What the hell? Get Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Allez, allez. Putain de grand en savon. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Chope-le, chope-le, chope-le. Putain. J'ai, un instant, je crois que j'avais raté. Oh putain. Oh putain. Excuse Help! Go get someone! There, there's been a shooting! Oh vu la... Merde, c'était quoi ça Bon, Raven juste, elle, c'était pas un zombie, mais... Bordel de merde. Bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge. Ah! Allez, debout, debout, debout. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance. allez, allez, allez, on se lève, on se lève. Courage, courage, courage. Ah! Putain, allez, allez, avance, avance, avance, avance avance, allez, tout droit, tout droit. Vas-y, vas-y, avance, avance, avance. Attends, je regarderai après, vas-y, allez, adrénaline, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, la l'adrénaline, vas-y, pousse, pousse. Putain, il y barricade, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, passe la barricade, vas-y, vas-y, allez, allez, allez, on accélère, on accélère, on accélère. J'espère juste qu'il n'y a pas de... Non, ça va. Il a pas de... zombies à côté de l'autre côté. Ça... aurait été très mauvais d'avoir la horde juste de l'autre côté. Ça passe pas à côté de trucs comme ça. je suis pas le seul à me servir dans le flingue. le top, mais c'est déjà un progrès. Hello? Anybody? Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Hmm. Ça va faire un... De quoi, de quoi s'arrêter, donc... Euh, donc voilà, c'était <laughs> le premier épisode de, de ce Telltale. Je vous dis euh, à plus et rendez-vous donc pour le deuxième épisode. Allez, ciao tout le monde